हेलो दोस्तों आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे तो इस फ्रेंडशिप डे को क्या स्पेशल कर रहे हैं आप क्यों ना इस फ्रेंडशिप पे कुछ अलग करें आप लोग अपने फ्रेंडशिप डे के pictures videos messages special moments मुझे व्हाट्सअप करिए और मैं उन मोमेंट्स को कंपाइल करके वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूंगा क्यों है ना अच्छा आइडिया पूरी दुनिया को दिखाइए आपकी दोस्ती तो मुझे इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेज का मेरा व्हाट्सएप नंबर है प्लस नाइन वन जी हाँ ये कंट्री कोड है इंडिया का और नंबर है seven seven six nine eight two zero eight zero eight तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि है friendship special Know you've been a good friend, and thin.